ትልቁም ትንሹም ትልቁም ትንሹም ትልቁም መድረሻውን ሲያ ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሰሜን ሲላኩ መዓት ለማ መድረሻው የት ይሆን መድረሻው የት ይሆን መድረሻው የት ይሆን መንገዱ አቤት አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሹ ትልቁም ትንሹ ትልቁም ትንሽ ሲነፋ መለከ ሲደለቅ እንዚራ ምድር ቀውጢ ስትሆን አፍረት ይዘዋል አፍረት ይዘዋል አፍረት ይዘዋል ሰው ለፍርድ ሲቀርብ አቤት የዚያን በዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሹ ትልቁም ትንሹ ትልቁም ትንሹም ትልቁም እንደ ቁራ ጠቁሮ እንደ ቁራ ጠቁሮ እንደ ቁራ ጠቁሮ ጽልመትን ተላ ሲኦል ኃጥአን ወደ ሲኦል ኃጥአን ወደ ሲኦል ተፈረደባቸው አቤት እዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሹም ትልቁም ትንሹም ትልቁም ትንሹም ትልቁም መድረሻውን ሲያ